отклонили нулевую гипотезу на 95% интервале, то есть считаем, что наше распределение не подчиняется нормальному. И действительно мы видим по гистограммам одной переменной, второй переменной и третьей переменной, что все они существенно смещены влево. То есть людей с левой стороны шкалы гораздо больше, чем с правой. Таким образом, мы считаем, что переменные у нас не только ненормальные, но и несимметричные. Где отклонение от симметричности, там плохое предсказание одной из сторон шкалы, то есть либо низких значений, либо высоких значений. Понимая это, мы можем продолжать строить модель, либо отказаться от ее построения. В данном случае мы продолжим строить модель. Теперь нам надо проверить, насколько много миссингов каждой из переменных. Если какая-то переменная имеет слишком много миссингов, ну, много значит, допустим, больше 10%. В разных задачах по-разному считаем. Опять же, надо учитывать и абсолютный размер выборки. У нас большая выборка. Валидных в каждой переменной у нас более 90%. Таким образом, однозначно с этой точки зрения мы можем использовать все три переменных в регрессионном анализе. Последнее предварительное условие перед обращением к регрессионному анализу в том, чтобы поработать с дисперсиями. Дисперсией зависимой переменной без включения предикторов, то есть без условной дисперсии – и дисперсии зависимой же переменной при включении предикторов, то есть условными дисперсиями. Сама по себе дисперсия зависимой переменной 6,57. В соответствии с традицией мат-статистики, в регрессионном анализе нам нужна не сама дисперсия, а сумма квадратов отклонений, то есть числитель дисперсии. Чтобы его получить, надо дисперсию – в данном случае выборочную дисперсию, умножить на n, то есть на валидное число ответов минус 1. Желтым отметил те ячейки, которые нас интересуют. Перемножаем дисперсию на n-1. минус Это и есть сумма квадратов отклонений зависимой, пере... значение зависимой переменной без введения предикторов, то есть самой по себе. После введения предикторов зависимая переменная перестает существовать сама по себе, и ее вариация